Este es el barrio, aquí comienza ya el Verdún. Son el, mediodía ya casi. Y a pronto la cosita del señor. Mira ahora cómo tiene los bananos. A 100. A dos, por Ten pues, cuidado. ¿Le gustan de los ¿Cuántos años llevas vendido fruticas, don? No, pues toda la vida. ¿Toda la vida es cuántos años? Por ahí, por 40 años. ¿Cómo te llamas? Julio Arredondo. Julio León. Arredondo. Arredondo. Julio Arredondo. ¿Desde cuándo vives en Bolívar? No, pues desde toda la vida. Están bien. <laughs> <laughs> ah, bueno, Juli, ¿cómo le va con las fruticas? Bien. ¿Sí? Eh. Te pregunto una cosita, esto es para internet. Sí. Una entrevista que te estaba haciendo aquí en videíto. Ah, ¿Cuántos años tienes? 60. 60. ¿Y familia tienes? Una. familia entera Allá. <laughs> allá está la hija, que aquí no la podemos ver. Él es Julio. Personaje más que ven rodando por ahí en Bolívar. Ah, sí. <laughs> Chaito, Julio. Chao.